Şunu alacağız, şunu alacağız. Evet. Gidebiliriz. Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular konuşulmayanlar onların perde arkasıyla birlikte olacağız. Özel haberlerimiz var ve her hafta olduğu gibi gündem yoğunluğundan daha az konuştuğumuz haberleri de sizler için ekrana getiriyor olacağız. Oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı 3 kişinin saldırısına uğradım. Saldırganlardan biri yazmayacaksından diye bağırıyordu. Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bilin ki hesabını sormaya devam edeceğiz. Bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız.